Бас ягаад ийм сүрлэг юм бэ? Тэнгэр ягаад ийм уучин юм бэ? Хин нэгэн урлан бүтээгээ Ээж ягаад хараа дүрэн юм бэ? Ав ягаад учлаа баян юм бэ? Хин нэгнээс дэд өглөө юу? эзний хайр юу Keep хийсэн гэдэн зэлсэн юм Би эзэн өөр байхгүй. Надаас өөр бурхан алга. Чи намайг танихгүй ч би бүсийг чинь бүсэлсэн. Өөр байхгүй гэдгийг наран мандахаас бас шингэхээс ч мэдэх болдог. Би гэрлийг бий болгон харанхуйг бүтээж амар тайвныг үүсгэн гай гамшигч бүтээдэг. Энэ бүгдийг хийдэг би эзэн юм.